いどこいしょあらどこいやんさのどこいしょあらどこいどこいどこいしょいやどこいまでとはどこいしょ あらどこどこへどこいどこいしょあらどこへやんさのどこいしょあらどこあらどこいどこいしょいやどこ ょう。ほらよいさ、おしほいさ、やれこいそら、おしほいさ、どとこ、どとこせ、どとこ、どとこ、どとこせ。 Oh.